Тема 794, мама в аренду. 63-летняя жительница Нью-Йорка Нина Кениали решила сдавать себя в аренду в качестве мамы. Но не для того, чтобы мыть попы и вытирать носы, а чтобы давать дельные советы. Ведь у нее богатый жизненный опыт. Она за 30 лет проработала на нескольких работах, вырастила двоих сыновей, и именно друзья ее сыновей первыми стали обращаться к ней за советом. Ведь этой веселой и не испорченной булочками женщине вполне можно доверять, была бы она испорчена булочками, мы сразу бы поняли, что у нее есть какие-то комплексы. Эта милая женщина уже завела свой коммерческий сайт, needomamnovich.com, и установила себе цену, 40 долларов за час ее услуги входит беседа за чашечкой чая, кофе или вина, правка резюме и других документов. Она может погладить вашу рубашку для собеседования. Она посмотрит с вами фильм и даже принесет вам попкорн. Испечет ваш любимый пирог. Поможет выбрать подарок на Рождество или день рождения вашей родной мамы. Вообще, незнакомые опытные женщины могут быть хорошими советчиками. Они как психологи, одной фразой могут вправить вам мозги. При этом они не укладывают вас в свое психологическое кресло и не выписывают вам антидепрессанты, они просто общаются с вами в непринужденной обстановке. И это может принести вам значительную пользу, иногда даже бесценную. Я некоторые полезные для себя советы услышала на улице, от старших товарищей по жизни. И они действительно открыли мне глаза и помогли сделать важный шаг в жизни, либо исправить негативный настрой на что-то. Это как советы мудреца, которые сегодня практически неоткуда услышать. Если только не случайно на улице или по телевизору но и по телевизору в потоке информации не всегда удается услышать. То, что вам нужно именно сегодня. Хотя иногда в этом помогает имя собеседника. Если я знаю, что в той или иной передаче участвует Валентина Титова, известная актриса, из ее слов можно добыть ценную информацию. Например, в передаче наедине со всеми, от 27 апреля 2015 года она сказала, что за пару вечеров может научить любую женщину, как стать идеальной женой. Приведу лишь отрывок из этой передачи, всем женщинам советую посмотреть ее полностью по ссылочке youtube.com. Валентина Титова вполне могла бы давать ценные советы всем нуждающимся как отдельную платную услугу, другое дело, нужно ли ей самое это. Я привела это имя всего лишь для примера, что такие ценные кадры в нашем обществе есть. И если бы они захотели, они могли бы и деньги на этом зарабатывать, и помочь людям в построении своей жизни. К сожалению, нас этому специально никто не учит. А большинству из нас, судя по состоянию нашего общества, нужно вправлять и вправлять. Мозги, конечно, если им это нужно. П.С. Говорят, американская, мама на час, нашла уже 6 клиентов за две недели после открытия своего сайта.